से झूठ बोलती थी ना साला कभी लगा ही नहीं झूठ बोल रही है बोलती थी मेरे बाप ने ताना तो पाया मैंने भी नहीं पाया एक खत्म नहीं हुआ hey दोस्तों आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी कॉन्स्पेरेसी की हाँ चारों तरफ जैसे घूम रहे गीदर शेर शेरना का एक बकरी से हाँ हाँ इज नॉट अ बकरी इज अ लोमड़ी हाँ चारों तरफ चल रहा है कॉन्स्पेरेसी गेम उड़ रहे गिदर हाँ हाँ चिल और कौए हाँ हाँ नोच नोच के खाएंगे कूट कूट के तुमको पीस पीस के तेज हिस्सा नहीं छोड़ेंगे सारी Hey friends, today I'm gonna tell you about my 3 years broken relation. I know viewers never gonna judge a memory like that. Time नहीं है सच्चा यहाँ पे झूठे हैं इंसान जिधर मच रहे हैं चो खूनी दरिंदा है शहर कर कोने में भागो भागो सब भाग रहे हैं देखो शहर के इस खूनी दरिंदा गिरी के गिरी में खूनी दरिंदा है यहाँ के नस नस में इंसान इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीसीज जो चेहरे है इंसान के क्या बोलोगे जनाब इस बारे में इस दिस अ मीट आहा ना this is not a meet तो अब सुनो आहा कहने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी दरिंदगी की आहा नस नस में बहता है खून किसका माँ बाप का और किसका लेकिन ये ना खून बहाने चले एक लड़की सी लड़की के लिए हाँ जीवन क्या इतनी सस्ती है महंगी नहीं पर इतनी भी सस्ती नहीं हाँ बस अब आगे की कहानी थोड़ी देर बाद सुनाता हूँ डिस्क्राइब करता हूँ एक्सप्लेन मैं थोड़ा देर रुक जाओ भाई होता है अब क्या हाँ यही मैं कहने जा रहा हूँ तुमसे थोड़ा बरना है सस्पेंस लेकिन मैं हूँ खुद लाइन पे आहा सीधा लाइन पे आहा मैं हूँ सीधा लाइन पे फ्राइडे काम से लौटने के बाद शीट वॉज क्रेजी दुनिया सामने लग रहा है this baby which is crazy she says me why just don't pick up the phone I say I was busy but I noticed something was wrong and you don't look me in the right got a tracker in your phone I know that you have been telling me lies उसने बोला कि इसके साथ थे बीच मुझे सब है पता you're just a fucking bitch कैसे समझाओ तुम्हें कि कितना चाहता हूँ मैं तुमको It's on my head you have to tell me I can't give it up no no no no, no. I think about every day I can't go to sleep I need to say okay pull me once shame on you you pull me twice now I'm looking like a fool my hurt hurts I don't know what to do I made this song to say ऐसे चली गई तुम यार मुझे छोड़ के देखो मैं कैसे बिखरा पर हूँ अब तुम्हारे बिना ये कल जैसे बीते एक किसान जैसे तुम हो मेरे ज़िंदगी से चले गए मुझे एहसास ही नहीं उसका यार कैसे मैं बिकरा परा देखो यार तुम आके वापस मेरे सिमटे हुए जिंदगी में I hope you heard this the number you are calling is currently switch मेरे बाबू ने खाना खाया हाँ This is the Sachai of a Drip Throat Love Story. Uh.